nabad magacaygu waa faatuma cali waxaan ka socdaa ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ee maraykanka iyo degmada ramsey county waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso inay ammaan tahay inaad qaadato tallaalka covid sagaaliyo toban haddii aad qorsheynayso inaad ilmo dhasho maalin warka fiicani wuxuu yahay inaysan jirin wax caddeyn ah oo sheegaya in tallaalka covid sagaaliyo toban uu keeno dhibaato ah xagga uurka qaadista amba qaadista uur caafimaad qaban xaqiiqdii dhibaatooyinka taranka maaha waxyeelada tallaal kasta. Shaqada tallaalku waa in jirkaaga la baro si loola dagaalamo fayraska covid Mar haddii jirkaagu barto si adiga lagaaga ilaalinayo cabuqa mustaqbalka wuxuu burburiyaa tallaalka. Ma jirto qayb kamid ah tallaalka oo kusii hadhaysa jirkaaga. Waa caadi inaad ka walwasho tallaalka iyo taranka. Taranku waa qayb muhiim ah oo kamid ah caafimaadka guud si wax badan uga ogaato tallaalka covid sagaaliyo toban uurka la yeelo wadahadal bixiyo daryeel caafimaad oo lagu kalsoon yahay si fiican u dhegaysta aqoonna u leh tallaalka